stworzyć ogród dający wspaniałe owoce, potrzebujesz zasadzić pierwsze drzewko, potem następne i następne. By zrealizować wielką wizję biznesową lub społeczną, potrzebujesz postawić pierwszy cel, potem następne i kolejne. Dobrze, żeby cele były dwa lub trzy, nie więcej, bo tyle jesteś w stanie doskonale zrealizować. I każdy cel ma być smart, czyli specyficzny, mierzalny, aktywny, realistyczny i terminowy. Specyficzny. Strategia Dokument strategii przekazany pracownikom do przedyskutowania. Mierzalny, więcej zarabiać, 2000 więcej zarabiać każdego miesiąca. Aktywny, więcej publikacji, pisać każdego miesiąca nowy artykuł. Realistyczny, najlepsza firma w Polsce. Kontrolować finanse, aby dobrze realizować płatności. I terminowy, 500 nowych klientów, do 31 grudnia mieć 500 nowych klientów. Gdy masz dwa lub trzy cele, gdy każdy z nich jest smart, to je zapisz porozmawiaj i przedstaw je swojemu partnerowi, który Cię będzie motywował oraz ustal terminy rozliczeń. I pamiętaj, aby przez wiele lat widzieć wspaniałe owoce w Twoim sadzie, już dzisiaj zostać pierwszą jabłoń, potem następne i następne. Zadzwoń do mnie albo napisz w komentarzach na YouTubie, jeżeli chcesz zadać pytanie lub podzielić się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia!